စီလန်းကြောင့်ပိုးဝင်တာအရန်ကြာပါလို့ကြောက်ကန့်အရန်ကြီးကိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ကြောက်ကန့်ရဲ့ function တွေထိခိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေရများပါတယ် င်္ဂလာပါမမဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့မရဲ့ဒီစီလန်းချောင်းပို့ဝင်တာပေါ့နော်တော်တော်များများလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တင်မှာလာပြီးတော့မေးထားတာလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့စီလန်းချောင်းပို့ဝင်တဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လဲကြားဘူးတာဒီအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးတော့အဖြစ်များတယ်ဆိုပြီးတော့လဲကြားဘူးပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်များပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးတော့စီလန်းချောင်းပို့ဝင်လွယ်တာလဲဘာကြောင့်ပိုဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုတာလေးပတ်သက်ပြီးတော့အမှရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျအဲ့ဒါပြောရရင်တော့ anatomy ကိုပြောရမှာပေါ့နော် anatomy ဆိုခန္ဓာဗေဒအရာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီစီလန်းချောင်းပေါ့နော်စီလန်းချောင်းနဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါသူကတစ်ဖက်ပွင့် organ လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ပိုးဝင်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့သူက esterase လည်းပိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပြင်ကိုလည်းပိုရောက်တဲ့ခါကျတော့သူကစီလန်းချောင်းကပိုပြီးတော့ပိုးဝင်လွယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ် တကယ်လည်းမြို့သမီးတွေကမြို့သားတွေတက်ပို့ပြီးတော့စီလန်ကြောင်းပို့ပြီးတော့ပိုးဝင်လွယ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြို့သမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Z Farm Lady Page ဆိုတော့ပေါ့နော်မြို့သမီးတွေဘက်ကနေပြီးတော့မေးပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့သမီးတွေအနေနဲ့စီလန်ကြောင်းပိုးဝင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေခံစားရပါလဲခင်ဗျာအမမျိုးသမီးတွေစီလန်ကြောင်ပိုးဝင်နေပေါ့ဒါတော့အမျိုးသားမျိုးသမီးတူတူပါပဲစီလန်ကြောင်ပိုးဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက အဲစီးပူလာတယ်စီးကျင်လာတယ်စီးခဏခဏသွားလာတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပေါက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်စီးပြီးကန်ပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်စူးပြီးအောင့်လာတယ်စီးမဝတလို့ခဏခဏပြေးပြီးသွားရတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကိုကစီလန်းချောင်းပိုးဝင်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိနိုင်ပါ တီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာဒီမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေများဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲတေချာအဲကုသမှုကိုမခံယူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲအသက်အန္တရာယ်ထိစိုးရင်ရတာမျိုးရောဖြစ်နိုင်လားမဟုတ်ကဲ့စီလန်းချောင်းပိုးဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီလန်းချောင်းကနေတဆင်မှာပေါ့နော်သူကဒီကြောက်ကတ်ထိသွားနိုင်တယ်ကြောက်ကတ်ထိသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကတ်ရောင်တာနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ကြောက်ကတ်ရေဖုံးတာ သူတို့ဗမာလိုခေါ်တော့အဲ့ဒါကြောက်ကဟရဲလို့ခေါ်တယ်အမှန်တကယ်တော့သူကစီလန်းချောင်းပိုးဝင်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့နားမှာပြွန်နေပိတ်လာတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ပြွန်နေကျင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကြောက်ကက်ရေဝင်တာကြောက်ကက်ရေပုံးတာနောက်ပြီးကြောက်ကက်ရောင်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေအပြင်ကမှာသူကဒီစီလန်းချောင်းပိုးဝင်တာပြင်းထန်ပြီးတော့ဒီကက်လျက်မှာရှိတယ်မိမကိုလမ်းကြောင်းမှာပိုးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တေးရောင်တာเนาะအဖြူတွေဆင်းလာတာအဲ့ဒါအပြင်ကိုတေးရောင်လုံးတဲ့အတွက် ကြောင့်အပေါ်မှာတာဥပြွန်လေးတွေပိတ်ပြီးတော့ကလေးရနိုင်မှုကိုနှောင်နေရတဲ့အထိအခက်အခဲရှိပါတယ်။အသက်အန္တရာယ်ရှိလားဆိုတာတော့စီလန်ကြောင့်ပိုးဝင်တာအရန်ကြာပါလို့ကြောက်ကက်အရန်ကိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။ကြောက်ကက်ရဲ့ function တွေထိခိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန္တရာယ်များပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။အော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တချို့ကလည်းမေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစီလန်ချောင်းပုံဝင်တာမျိုးကကိုကလေးယူတဲ့အခါမှာရောအခက်အခဲဖြစ်နိုင်လားပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိနိုင်လားဆိုတော့အမပြောထားသလိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့စီလန်ချောင်းရဲ့ ဘေးနားမှာရှိတဲ့ခုနကြောက်ကက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနတအိမ်နေတာဟုပြွန်နေတာဟုအိမ်နေဒါလေးတွေပါနောက်ဆက်တွဲတွေနဲ့ထိခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကကလေးယူဖို့စဉ်းစားနေတဲ့မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒါဒီတိထားတဲ့နဲ့တတိထားတဲ့နဲ့ပေါ့နော်အဲလက္ခဏာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲယောဂအနေနဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတတိထားဆင်ခြင်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စီလန်ကြောင်ပိုးဝင်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကိုမှကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရပါသလားရလို့ရှိရင်ကောဘာတွေလုပ်တင်လဲဆိုတာလေးပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ စည်းလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာကတော့သူကတကိုရေတန်ရှင်းမှုပေါ့တကိုရေတန်ရှင်းမှုကိုဂရုစိုက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုရေမများတောက်ပေးရမယ်ကျမတို့ကမတို့တွေကပေါ့နော်ရေတောက်နေကြတဲ့အလုပ်တွေများတယ်အဲကို့အလုပ်မှာအာယုံစိုက်တာတွေများလာလို့ရှိရင်ရေတောက်ဖို့တွေနည်းလာတယ်အဲ့ဒါတွေကအဓိကစီလန်းချောင်းပိုးဝင်တဲ့အချက်ပါအဲ့တော့ရေများတောက်ရမယ်ဒါဆိုရေဘယ်လောက်တောက်ရမှာလဲ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့အနည်းဆုံးပြန်ပြ3လီတာတောက်တင်ပါတယ်။မျိုးသားတစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရေတစ်နေ့ကိုပြန်ပြ4လီတာ3 to 4လီတာပေါ့နော်။အဲ့လောက်တောက်သုံးပေးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကိုစီးအောင်ထားတာအနောက်မှာပေါက်မယ်အလုပ်ရှိသေးလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူး။ စီးကိုလည်းပဲကိုပေါက်ချင်တဲ့ချိန်မှာစီးသွားချင်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်စီးသွားချင်တဲ့ချိန်မှာမကြပုံမှန်စီးသွားပေးပါစီးအောင်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့ရေမြများတောက်ပေးပါအပူဆက်တွေရှောင်ပေးပါတီးနှံတီးရွက်တွေစားသုံးပေးပါအားရှိတဲ့စားစာတွေကို စားသုံးပေးပါအဲ့ဒါအပြင်ကိုကိုယ့်ရဲ့တကူရဲ့တန်ရှင်းမှုကိုလည်းဂရုစိုက်ပေးပါလို့မကပြောလိုပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဥမာခုနပြောထားတဲ့တကူတန်ရှင်းမှုတွေပေါ့နော်လှုပ်တင်တာတွေကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်လောကမှာလည်းကြုံရပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အမှဆိုရင်အမတွေရှိမယ်အမေတွေရှိမယ်အတော်တွေရှိမယ်သူတို့တွေဆိုလည်းတကယ်လဲအမခုနပြောထားသလိုမျိုးသူတို့စီးအောင်တာကိုလှုပ်လေရှိတယ်ပေါ့နော်တခါကြလို့ရှိရင်အပြင်သွားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်သားမတန့်တာပဲဖြစ်နိုင်တယ်တခါကြလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးအိမ်သား crowded ဖြစ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းကိုကအကြာကြီးစောင့်ရတာမျိုးတွေတခြားကိစ္စတွေကြုံရတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအဲပေါ့နော်စီးအောင် um ထားမိတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲမတော်ခုနကအကြံပေးထားသလိုမျိုးပဲပေါ့နော်တက်နိုင်ဆုံးကတော့အဲဆိုလို့ရှိရင် အောက်မထားသင့်ဘူးရေများများတောက်ပါနောက်ထပ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးတော့စီလန်းကြောင့်ပုံဝင်လွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုပြီးတော့ view site ကြပါလက္ခဏာတွေအနေနဲ့လည်းခုနကမှပြောထားသလိုဖျားတာတွေစီးပူတာကျင်တာမျိုးတွေလက္ခဏာတွေကြုံလို့ရှိရင်လည်းမပေါ့စာပင်နေပေါ့နော်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကိုလိုအပ်တာလေးတွေကိုလုပ်တင်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇီကန်းလေးဒီ page မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် အားလုံးပဲသိသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်လည်းသတိမထားမိလိုက်တာပေါ့နော်တော်တော်များများလည်းမသိလိုက်တဲ့ခုနကလေးယူဖို့ခက်တဲ့အထိကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါတော့တော်တော်များများကဒါကို miss ဖြစ်သွားတာများပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုမှအနေနဲ့ပေါ့နော် highlight လုပ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပေါ့နော်ခုမှလည်းဒါမျိုးတွေကြုံလာလို့ရှိရင်လည်းဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါလားဆိုတာလေးကိုလည်းဆင်ခြင်မိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မိပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မှာကျွန်တော်ဒီဒီစီလန်ကြောင့်ပုံဝင်နာလေးပြောပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ C firm caring for well-being.